今回は弾ける回ですマックス鈴木の動画マックス鈴木ハンデを背負いながら勝利することができるのか一般チャレンジャー見事マックスに勝てるのか皆さんどうもこんばんはマックスです、はい、いやマックス鈴木というよりも 今日はパーティーピーポーの一員でありたいパリピそう見てここドンハードメロカフェダッチャダッチャで合ってるかな多分今ちょっとあのー、音聞こえるといるかなあの証言さんが今ライブしてるんですよあのラッパのラッパの証言さんラッパーの証言さんがライブしてるんですけどその後に、フードバトルやるんですよ一般の方、うん、で全員で俺入れて9人です1対8の、はい、で ざっくり今の時今今の感じでしょもうお酒入ってるからさまあ <laughs> ラフな感じ、ね、まあ、あのうまく説明入れてください今とりあえず俺証言さんでかなりめちゃめちゃ半端ねえバイブスもらったんでいやいいライブっすねこのバイブスを100倍にして返してやろうと思いますなのでちょっとまあクラブってことなんでお酒もちょっと飲んでるんですけどこれからもっと飛ぶと思うんでよろしくお願いします、今回は、うん、弾ける回です ス <laughs> バ飛んだレンズもういいでしょ行くよ俺楽しみたいんだよはい制限時間以内に食べ先に食べきった人が勝利となります制限時間は30分また上位3名が決まった場合はそこで終了になります、えー、完食ルールとしてですね、えー、食べて飲み込んだらごちそうさまって手を挙げてくださいで僕が口の中にあるかどうかを確認して入ってないって僕がになったらその場で終了ということになります はい、でですね、今回ですね、1位、2位、3位の方にですね、なんと豪華な景品があります。はい、まず3位に入られた方は、えー、イラストレーター、うなさんでご提供のうなオリジナルグッズが与えられます。そして2位に入られた方には、主催福田様より、えー、ご提供いただいた、ナイキエアフォースワンが、いけるということでございます。 それから1位になった人には山本のフッ古着屋様良いご提供いただいたナイキジャケットとなります定価2万7500円ものを与えられるということになっております、えー、それでは、えー、リサーチャプタースペシャルフードファイトを始めさせていただきますナムさんですお願いしますマーカー、はい、それでは、えー、お待たせいたしました日本ランキング第 の最強フードファイターマックス鈴木のドームさあ本日どうでしょう一般の方と戦う上で、はい、僕今最初に言ってきたんですけど結構ピザって早食いに関しては水分が大事なんですよパンケーキ飲み込みせないんで、はい、なんでだけど一般の方と戦 ないんで僕これ飲まないです僕ビールもらっていいですかはいビールビール5杯ぐらいもらっていいですかせっかくクラブでやってくれるんではいいやそれっぽいことやりたいなとアルコール大あれですかやっぱりフードバッグで向いてないと思われるえっ、ー、と激向いてないですね激向いてない激向いてないビールは炭酸ですもんねはい結構きついんですけどでもそれぐらいやりたいなっていう気持ちになっちゃいましたそうですね翔平さんのちょっとライブでちょっとバイブスちょっと食らっちゃいましたすいませんじゃあ僕にも入ください しかも翔平さんちょっとラストの曲ちょっと噛みましたよはいラストの曲ちょっと噛みましたよ、まあ、噛んだか噛んでないけどラストじゃない曲も噛んでます早グい勝負となっておりますえー、ルール説明です、えー、30分、えー、直径約3 0センチってごめんなさい4 8ンチだったらしいです4 8ンチぐらいありますピザを、えー、一般の方は1枚、えー、鈴木さんは2枚というふうになります 完食グリルは私がジャッジさせていただきます、えー、口の中からなくなった状態で、えー、ごちそうさまでしたと言って手を挙げていただければなと思いますちなみにあの杉さんあの食べ方のコツなどありますか早食いのポイントとしてはまず口の中に物を入れすぎないこまめに食べて、えー、小刻みに噛んでで水分を多めに取るっていうのが、えーと、と 早食いのポイントでもうちょっと言うと噛むのも奥歯じゃなくてなるべく前歯で噛いた方がいいですあの奥歯で噛むと結構顎疲れちゃうんですけど前歯でハムスターみたいに食べるとあのあんまり疲れないんで、はいはいはい、これは結構ポイントかもしれないちょっと入れたらごくちょっと入れたらごくっていうのをこまめにやった方がいい あと最悪マジで詰まってやばいって時はマジで本当水ガンガン飲むなり変な話こうバッてなるなりしてくださいじゃないと危ないんで危ないんでね、はい、無理のなさらない範囲でよろしくお願いします、ね、お願いしますそれではそろそろ始めていきたいと思いますが見届ける皆さん準備はできてますか、ファイトする皆さん準備できてますか、さあそれでは始めていきましょうマックス鈴木ハンデを負いながら勝利することができるのか一般チャレンジャー見事マックスに勝てるのか54321 自分なりに頑張る結果な姿勢でいこうとしておりますそしてうまい棒でバズったデビまさかの佃さんに連れてこられた佃さんがらとした人間が3人いますかさあぜひ声援の方を送ってください ールはやばいさあ早速ピンチだ鈴木さんが残り約1枚目1枚目残り3ピースとなっておりますぜひ皆さん水を飲みながら無理をせず水分補給をしながらお願いいたします

自らビール後輩を頼んだマックス鈴木全て食べきることができるのでしょうか現在約5分が経過しました、えー、スピードがある方はもちろんそうなんですがえ僕も一度ですねフードファイト経験したことあるんですがこの5分から10分は本当に峠でございます鈴木さんはまず1枚目のピザをそろそろ食べ終わろうとしております まさかの僕と同い年まさかの同級生同級生が頑張っておりますさあ鈴木さん1枚食べ終わりましたので2枚目に入りますさあ折り返しセンター早いなと今大体みんな3ピースから半分おっと なかなかのスピードじゃないですか芋太郎さん現在約半分約半分客観的に見ると鈴木さんと同じぐらいのペースですね鈴木さんと同じぐらいのペースですさあマーカーは頭1個出てるのではないでしょうかさあ上の段はですねまさかの鈴木さん以外坊主の集まり ですがこんだけ屈強な3人ですがおっ陸部が意外と待て陸部もう残り3枚陸部が残り3枚陸部残り3枚だ残り3枚陸部が残り3枚ですよ鈴木さんさあぜひ声援を送ってください ピードだ <laughs> さあそろそろ10分が経過いたしますそろそろ10分残り約20分でございます赤はほぼ同じスコアいや2回目残り残り2枚差し掛かりましたね残り2枚差し掛かりました鈴木さんは2枚目の残り残り 4ピースマックス鈴木残り4 発表しました2枚目の2ピースさあマーカーは少し手が止まっているのか同級生頑張れさあ1回目はペースはたまり手が止まるがペースは落ちていない2組もペースは落ちていないどれだけさあ鈴木さんは、まあ、約量秒と残り1ピース その勝者この勝負に勝った人はオリジナルグッズやエアホースワンやナイキのジャケットをゲットすることができますそのためにみんな胃の中に膝を入れ込んでおります残り約14 所以，一个结果。 入っておりますさあパンツ鈴木を苦しめた男今日唯一苦しめた男です最高の接戦を繰り広げたニ水を飲みはいはいこれねこれね、これあのー、ぶっちゃけ想像してた opening. これ乗り切れたら多分あのテレビ東京の大見を出ますここを乗り越えたらぶっちゃけここの状況で完食者が一人でも現れたら、はい、その方はあの大食いに出れるぐらいのポテンシャルを持ってますおおそれだけの精神力が強いと結構ドタンパおおだいぶドタンパです K38 に関してはもう何も考えたくない顔してますね 何も考えたくないって顔してます多分ですけどこう止まってる絵面が普通なんですよはいはいこれが当たり前これが当たり前ですねこれ当たり前ただ東京劇で頑張るテレビにはなぜ耳を残す耳を残してるのになぜ 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了手手をを止止めめて、て。今持ってるやつは下に置いてくださいこれは3位はマーカーということで、えー、表彰の方に入りたいと思いますはい、はいえー、最初に第3位の和 赤からぜひ上がっていただいていや全てうなちゃんのオリジナルグッズが表彰されますどうぞセクシーな姉ちゃん出てきたなセクシーな姉ちゃん大けなようそれから2リグーさあマジで早かったっすマジで早かったやばかった本当やばかった自信あったそう大食いとか早食いは初めて調整するの初めてのあのスピードですよ ら来年あたりちょっとマジであのテレビ東京の大食いをどうすかいや鈴木さんが言ったちびちび食べるっていうのをすご一番実践しててすご僕とタイムあんま変わんなかったですよほぼほぼ変わんなかったですねびっくりしましたねすごいそれではエアフォースワンの贈呈でございますえい、おおおめでとうございますおおまあこれは1位というか韓国を見せていただいたってことでしょうかねみんなを楽しませていただいた ご褒美ってことにしましょうボックス鈴木すいませんあの一言言いたいんですけど、はい、大人げなく全力出しましたすいませんありがとうございますあれ結構マジですはいだって俺鈴木さんにあの余裕そうだったから最初俺話何回か振ろうと思ったら鈴木さんも完全に今声かけないで顔を <laughs> 今は俺に声かけないで顔してたということで、はい、まあ、おめでとうっていうのも変ですがさすがでした大木楽秀ありがとうございます最強のジャケットのプレゼントでございますありがとうございます 3位の方ステージに上がってもらってなんかお写真とかいいですか皆さんもぜひスリーツーワンどうぞどうぞどうぞどうぞね本当にでもただあの早めは本当ね危険な競技なのでね、えー、水なりなんでいろいろ準備してからはい良い子良い子は真似してください良い子は真似してくださいさあそれではですねえーと本日のイベントはまだまだ終わっておりません皆さんお腹いっぱいかと思いますが私は飲み足りない状態でございますここからは飲んだり と飲んだり飛んだり跳ねたりって感じでそうしましょう今日僕行くとこまで行くんだよ今日行くとこまで行くと行きます行きますはい部屋の番号は何番ですかはい部屋の番号は何番ですかえっと八マル六はい八マル六言わすな言わすなルートイン言わすなはい後で行きますね待ってる